A to są tyły domów na ulicy Strachowickiej we Wrocławiu, osiedle Żerniki, bodajże spółdzielnia Wrocławski Dom. I tutaj inna deweloperka, ulica Objazdowa. Zataczamy kółko, trochę wolnej przestrzeni. I jeszcze raz Domki na Strachowickiej